Sustinka du draugai. Sveikas, sveikas, blemba, čia taram, param. Vienas sako vienam, ja, ar girdi, sako, o tu trysė, sako, blė, seksą bandęs, tas ne, blė, kaip norėčiau, sako, tai bėk namo greičiau, gal dar spėsi.